Привет, друг. Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В моих книгах собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Давненько я ничего не размещал на этом канале был занят написанием музыки, подготовкой выступления одного из моих проектов. Торнапорт, ведь 20-летие проекта – это событие. Написал еще одну книгу для соискателя. Руководство, инструкции, по поиску работы и вот рассказ, который ты сейчас услышишь. Corporation Books Max Present, аудиобук. Рассказ жертвы обстоятельств о а медефорами Супрун. Я. Привет. Я вторую неделю дома, вот пошла вторая неделя. На норма работы не успеваю позвонить, нахожу звоню, а там уже не требуется. Саша. Засада. А объявление типа нужен человек в интернет, магазин заниматься звонками и сайтом нету? Если чё, говори, что опыт есть небольшой, пусть стажируют тебя освежить в памяти. Я. Я вот такое разместил на налог. Ищу постоянную работу в интернет-магазине. Интересуют обязанности. Обработка заказов на сайте. Оформление заказов. Подтверждение заказов. Проверка заказов, если необходимо на работоспособность. Заполнение сервисных документов, если необходимо. Упаковка заказов. Отправка заказов перевозчиками. Отправка номеров декларации заказчикам. Возможно локальные продажи. Интересует график работы. Пятидневка, например. С 8.00 до 17 с 9.00 до 18, с 10.00 до 19.00. 00. не меньше 9000 гривен за один календарный месяц, согласен на переработки за отдельную плату. В районе метро Гагарина, спортивная, площадь Восстания. В центре города, можно на Барабашева. О себе, без вредных привычек, ответственный. Просьба сетевикам не беспокоить, зря только потратите свои время и энергию. Работа с капиталовложениями не интересует. США. Ну норм, добавь типа, что опыт небольшой был, ну как бы не соврал. Я. Так опыт у меня такой огромный. Да это объявы хуня, под камень, вода течет, только не лай, у меня об этом несколько роликов на канале снято с психоанализом. На него клюют только мошенники, пока те инстайши. США. А да, я с ними тоже сталкивался. Я. У меня траги, комедии какая-то с этими медреформами. Прикинь, 12 июля отослал резюме в одну контору. В понедельник, 15 июля, мне позвонили, назначили на вторник, 16 июля, собеседование. Я как бы настойчивый, а давайте сегодня, понедельник, 17 июля. Они давайте. Я приш один email, пообщались, потом я поехал служебным транспортом на место работы. Ну мой внешний вид обманчив. Сказали типа это служебка, назад оттуда поедете через 15 минут и вы типа не успеете на ней ехать. И придется вам ехать служебным автобусом со всем персоналом, а это может и стоит. Короче, я за 15 минут порвал работодателя и был принят на удивление отдела кадров в Хайкове и ехал на том же на чем приехал мест свободных много и так далее с комфортом. Приезжаю такое мне, говорят, блядь, надо медкомиссию проходить. Я говорю, вот, блять, я недавно устраивался на работу и наполовине психанул и бросил это занятие. Взвесив все за и против, решил забить на ту работу 11 июля. Ну короче, прихожу такой в местную параликлинику 15 июля. А тут жопа все в отпуске. Или приемы сняты. Только сегодня, 18 июля, ходил к двум, к одному дали обходной, по нужной статье, а ко второму, ходил раньше по личным вопросам, но к нему, то ж надо на подпись. А он хряц принимает ровно через неделю, 25 июля. И другие врачи уже сегодня тютю, 18 июля. Выяснилось, что из 5-2 завтра, 19 июля, 1 в понедельник, 22 июля, и 2 в четверг, 25 июля. Следующий. И никак как по-иному я как чувак с мозгами. Звоню своему терапевту, тот, что сегодня и дал мне направление потому как то свежее, наполовину готовое я психанул и подтерся им в общественном туалете, когда приспичило 11 июля и говор так и так. А она мне ну приходите завтра, 19 июля, и мы с вами что-то решим. Я ее предупредил, что безработный и денег нет, на всяк случай. А тут звонила мне с отдел кадров же. И мы с ней договорились на понедельник созвониться, 22 июля. Прихожу домой, включаю life, а тут пропущенный. Звоню, а это, оказывается, сработало объявление на ОХ. Работ рядом никаких медкомиссий, ЗП, выше и график, как хочу. Слушая рассказ целый, получился знаки препинания, расставить и можно публиковать. Название придумал жертва обстоятельств. Завтра, конечно же, сначала иду в поликлинику, посмотрим, что они там предложат, а потом, конечно же, пойду на сегодняшние предложения работать. Надо планировать действия, а не обстоятельства. Вот и тогда уже как где срастется. Конечно же, мне интереснее сегодняшние предложения. И вот наступило 19 июля. Короче, Вчерашнее предложение победило. Завтра приступаю к труду. В поликлинике, как всегда, совтили, перепутали меня с кем-то, или намеренно вызывали на конфликт, обвинили меня, выдумав, что я типа какой-то кипиш устроил там, в прошлый раз. Я говорю, не может быть, напомнил ей, я же был тогда, когда у вас был на приеме адвокат, она обломалась и говорит мне, типа я ж все знаю, короче направили меня снова по новой проходить всех нужных по 246 статье. Двоих я прошел успешно, а потом возник тупик. Я придумал, как выйти не теряя хорошего к себе расположения возможного в будущем работодателя. Пошел в офис, а там никого нет. Все на обед, наверное, и ушли. Мобильник разрядился, а в принципе я все равно не мог позвонить, так как минуты закончились на других операторов. В общем, придумал. Что в понедельник, как она мне будет наяривать, я отвечу. Что кушать ни за что. Нашел работу, где ежедневно платит. Жить то надо, извинюсь а тут на официальной работе прямо от метро Гагарина служебным транспортом туда и назад. Но зарплату же официально тоже платит. хер знает когда. Поэтому интересно, что ответит. Полностью этот рассказ я включил в книгу, которую я начну вещать с 8 февраля. До встречи. С уважухой. Макс Саныч.